Matitiris dito sa itaas. Oh. Sama ng loob ko. Lahat ng klase ng paghihirap, pagtitipid, ay ginawa naming mag-asawa para lamang maibigay sa aming kaisa isang anak ang mga lalaw niya sa buhay ang mabigyan siya ng magandang edukasyon. Para balang araw, pakinabangan niya. Yun naman hindi para sa amin. Para sa kanya rin yun. Pero anong ginawa niya? Minahong ka, Hilario. Lahat naman ng tao kailangan lumagay sa estado. Tumigil na! Ang totoo, hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi mo sinuway ang mga patakaran ko sa buhay. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko ngayon? Ang pamanay ng tao! Pasensya ka na, Imong. Ayaw ko lang ako'y naiisahan eh. Wala sa akin yung Hilario. Naunawaan kong damdamin mo. Kaya lang ako na parito eh para si siyo na si Lilia ay nasa mabuting kalagayan. At nang hindi ka mag-alala. Ako? Mag-alala? Hindi mangyayari yan. Sinabi ko na, kahit na sila'y mabulok sa impyerno, wala akong pakialam. Lalo na yung hampas lupang nuling na yan. Kahit na ako'y makaapo pa sa dulo, hindi ko sila mapatatawad sa kawalan niya ang ginawa nila sa akin. Sobra ka naman, Hilarion! Para kay hindi isang tunay na ama! Bakit? Masama ba ang umibig at ibigin? Huh, palibasa, wala ka lang inintindi kundi ang pride mo? Huh, masyado ka namang mamata ng kapwa mo? Yan tuloy nangyari sa'yo! Wala naman ako makita masama kay Luria! Bakit masyado mo siya inaalipusta? Ano? Ang ibig mo sabihin ako ba masama? Aba, iba na pala ang takbo ng mundo ngayon. Pakinggan mo muna ako, Hilario. Ang sabi mo, pagkatapos ng ginawang pagtanan ni Noring sa iyong anak, hindi na siya karapat-dapat sa iyong kalinga. Sa iyong pagmamahal. Hindi ko may aalis sa iyo Pero sa palagay ko naman eh, makakaraos din yung mga bata. Si Noring eh, titigil muna sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Si Lilia man ay eh, gayon din. Mamamasukan muna siya. Ano mo mamasukan? Magtatrabaho? Kailangan tapusin muna niya ang pag-aaral niya. Hindi, hindi. Pakinggan muna ako mabuti, Hilario. Si Lilia ay may isang kaibigan. Siya magbibigay ng trabaho sa kanya. Mataas ang sahod at ginawa pa sa katawan. Ang La Playa Club ay isang maayos na... La Playa? La Playa Club? Ano nga Hindi ako mapapayag yan! Ang La Playa Club ay bukid ng mga babaeng mamamabang lipad! Ano yung waitresses? Puro pagil Paano ko nalaman yan? Ayaw ano na kahit na sino yan! Hindi ko alam yan! Tumigil ka! Ikaw ang tumigil! Aulay, sumusobra ka na, ha? Oo, oh, huwag mo ako masurusuan, ha? Naku, ang mabait na asawa. Ang dakilang aman ng tahanan. Yan ang papel mo dito, hindi ba? Bilib na bilib naman ako, ha? Naku, pagdadating ng, ng opisina, pagod na pagod, pawisan-pawisan, ako naman alalang-alala. Naku, anong nangyari sa'yo? Papalitan ka pa ng damit. Alis ang kalampawis, ha? At yung mga pangaral mo sa amin, may pangaral ka ng pagtitipid. Tungkol sa pagtitipid, ha? Ngayon, yung pala pagtitipid na yon, yung pala ang ginagawa mo sa paglulusay mo sa lapla! May edukasyon ka ba, ha? Bakit? Anong edukasyon ang tinutukoy mo? Ha? May, may meron ba libro dun sa, sa laplaya, ha? Meron ba libro dun? Doon mo ba ginagawa yung homework mo, ha? Homework saan? sa pag-inumbaha, sa pagkataibon, panonood ng bold. yung ball-ball na babae, yon. Pagkatapos ngayon ang panonood mo, dilasing ka na ngayon, ha? Lasing ka na! Dilalabas mo na yung babae! Dilalabas mo na, hindi ba? Eh, ha? Minsan ko lang namang ginawa yun eh. Ayun! Kung ano atraso sa akin ng Sargento Quintiliano na yan? Siya sobrang masigasig na para ko masintensya. Apat na taon kong binuluya sa loob ng bilangguan. Ngayon, gusto niyo patawarin ko na naman siya. Dahil kakausapin ako ng emong niya. Paring Karyas, huwag kang magsasalitaan tapos. Hoy, Jagal! Ito, itong itaga niyo sa bato. Kapag ako nakuha sa arreglo, noong padrino sinasabi ninyo. Nakita niyo yung post niyo? Yung pinakamataas? Ah, akyatik ko yan! Eh. Pare ko, hindi lamang yan. Hindi ko lamang akitin. Iwawagayway ko may bandila Pilipino. Uh, magandang gabi sa inyo, mga pare. Magandang gabi naman. Uh, saan ba rito nakatira si Mang Karia? Ay, doon. Salamat, pare. Oh, pare, yun ka muna. Sige, salamat. Balita ko, hindi ka na raw nakakabuo. Sinasab sa'yo. Kung matandang to, kung ano pinagsasabi. Mang Karyas, Mang Karyas, may nagana po sa inyo. Sino yun? Ayun, oh. Sige, malis ka na. Maganda to. Eto si Emong. Aring Karyas, baka hindi mo magawa yung mga pinagsasabi mo kanina. Ngayon, magsalita ka ng tapos. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi magtatagal. Dadating dito yon. Biyahan mo siya dumating dito. Tingnan natin ano mangyayari. Ikaw, Mario, ano siya sabi mo? Matamis sa dila. Diplomasya. Ikaw, Mario, hindi na nakot. Biyahan mo siya dumating dito. Dito siya makalat. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman. Eh, sino po sa kanila si Mang Carias? Ako bakit? Uh, magandang gabi ho sa inyo, Mang Karias. Hmm. Uh, ako ho si Emong, Emong Sanchez ho. Ngayon? Eh, kung maaari ho sana eh, makausap ko muna kayo sandali. Tukol kay Sargento Kitiliano? Oo. Huh. Ah, kung ako ikaw, hindi na ako mag-aksayang panahon. Dahil ang sagot ko sa'yo, hindi. Hindi. Eh, mm, Mang eh, sana ho, eh, pakinggan niyo muna ho ako. Napakinggan ko na. Di ba yun din? Hindi. Uh, eh, <clears throat> Mang kasi ho, ano man ho masama ro na <clears throat> makausap ko kayo kahit na 5 minutos man lamang ho. Siya nga naman paring Karyas. Ano naman ang sama nun? Eh di pagbigyan mo na siya. Siya nga naman. Siya nga naman. Pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Para karyas. Bakit cinco minutos lang? Kahit na magdamag, pakikinggan kita. <laughs> Trasetas, doon ka magkaksaya ng laway mo. Tuloy ka. Uy, si ano, <laughs> nasa hostel ako. Ano nangyari niya? Ba't nasa hostel? Uy, bumaba ka niya, uy! Bata, tapusin yan, ha? Aha. Apurahan yan. Ayos, boss. O, Nanding. Matatapos na ba yan? Matatapos na. Huwag ka na munang umalis. May lalamahin tayo mamayang gabi oh, wala naman ako pupuntahan eh. Areglado. Wah, parang hindi hinipo ito ah. Hindi walang gumagawa eh. Hoy! Sino ba nakadestino dito, ha? Hoy, lika nga rito! Hoy! Teo! Teo! mo? Ba't hindi mo ginawa ito, ha? Putang na kayo! What? Oh, tayo magkausap dito, ha? Ba't hanggang kayo nakataas pa yan? Oo nga, eh. Pinahabol kita kanina kasi kailangan ng pambili ng piyesa. Eh, ayaw naman namin palitan nang hindi ka nakaharap. Baka mamaya sabihin mo, dinadaya ka namin. Marami kang habla! Kailangan ko yung kotse ko. Gagamitin ko yan! Kung kaya mong gawin nang hindi pinapalitan ng piyesa, gawin mo. Masisira lang talyer ko sa'yo. Hindi yung mananakit ka. Suplado ito! Hayop na ito! Partasyo! Mabutit dumating ka. O bakit? May nangyari ba? Ah, wala May naman. happenings? Eh, pambira ka naman. <laughs> eh, kanina kasi, may nagdaan ditong lalaki. Oh. Alam mo, suot? Naku, nakita mo sana. Walang kasing puti. Naka-all whites. Ang sarap paglaruan, Tol. <laughs> ha? Oo. Asan? Asan? Diyan napunta ka na... Oh, ayun, oh. Ayun, kausap ng babae, oh. Oo nga, no eh. <laughs> Naka-all whites nga! Sabi ko siya, naka-all whites eh. Naku, ang sarap nito paglaruan. <laughs> Taso, huwag mo nga ako istorbohin. Sandali lang, Taso. Sinabi huwag mo ko istorbohin eh. Ayan, ayan. Papunta na dito. Papalapit sa atin. <laughs> Ayan mo, akong bala. Ah, Sita. Oo? Meron ka ba kawali riyan? Meron ho. Ha? Ah, pahiro mo ko. kawali? Huh? Ah! Alam mo na inisip mo. Oo. Ah, utak ka. Ako rin, ako rin, ako rin. Uy! Bigan, bigan! Bigan, sandali lang. Alam mo, pinagtatalunan namin magkabarkada. Hindi namin malaman kung ano ka eh. <laughs> pare, pare, pare. Alam ko na kung anong tawag dyan. Oh. Ang tawag dyan, mongha. Kaya ang tawag dyan, sor, hindi sir, ha? Sor! Ha! <laughs> sor, ha? Sorbetes! Ah, baka hindi naman. Siguro pupunta ito sa kasalan. Kasalan? Aba, tsak na hindi. Dahil nandun pa sa, nandun pa sa kabila ba yung simbahan eh. Wala naman dito eh. <laughs> ah, alam ko na. Lumalabas to sa sinakulo. Hindi ba? <laughs> alam mo, Bigan? Napakaganda ng suot mo. All whites! Bira nagsusot dito niyan. Hmm. Oh, ano yun? Langgam! Asan, asan? Ayan, langgam! Nakadikit, oh. Hindi ko naman makita eh. Pambihira ka naman! Ayan sabi eh! Ayan eh, oh, Ayan, oh. Teka, teka, teka! Ano Sa kwelyo! Meron paro-paro! Wala! Ayan! Oh, Pansisandali lang, ayusin ko. Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Su! Dinudumihan mo eh! Ayusin natin! Pag ganito! Ayan! Oo! Oh. Ha? Bagay na bagay, ha? <laughs> Oo! Oh. Ha? Ha? Hindi na maganda! Hindi na all white! Oo nga! Pangit na! Di ba? Ha? Hindi bali na yung damit. Huwag lang yung muka. Ha? Tara, tara, tara! Sinisulto ka! Pangit ka raw! Kasama ka ron. Pare! Sobra ka na! Baka gusto mo maging maging all blacks! Black eye! Hindi ba? personalahan nyo. Eh, ano kung emong yun? Emong Sanchez. Si Emong Sanchez? Oo. Yung tinatawag na padrino? Oo. Eh, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Eh, ayaw ko yung magpawat eh. Pre, mabuti lang. Hindi natin napuruhan, ano? Oo. Hello? Oh, Emong. Si Sargento Quintellano ito. May babalita sana ako sa'yo, baka hindi mo pa alam. Ano yun, Sarento? Eh, yung utol mo si Tony, nakipag-away doon sa shop niya. Ang taong nakalaban niya, nabagok ang ulo, ngayon nasa ospital. Si Tony? Eh, hindi naman siya na ano. Pero nandun din siya sa ospital. Ang masama lang, yung taong nakalaban niya ay nagkaroon ng concussion. Baka nga brain damage pa eh. Pero maliwanag na ang ginawa ni Tony, eh, self-defense. Eh, yung taong nakalaban niya, <laughs> isang metro yata ang haba ng record. Salamat, Sarento, sa pagmamalasakit ninyo. Ay, hindi pa ako tapos, Emong. Alam mo ba kung sino nakalaban niya? Kapatid ni Pepin Tambak. Peping Tambak? Hindi ba, <clears throat> hindi ba nasa loob yun? O, oh, may isang taon na nakalalaya, na pardon. At doon naglalagay sa kanyang probinsya. Eh, kaya nga ako tumawag sa iyo meron daw nakakita papunta doon sa ospital. Doon sa pinagdala sa kapatid niya. Yun lang, Emong. Salamat, Sarento. siya, tol. Wala pang malay. Inilipat siya ng kapatid niya sa private room. Ayaw naman akong papasukin. Ang mabuti pa, tol. Umuwi ka na muna. Ako na maiwan dito. Hindi, tol. Problema ko to. Kailangan harapin ko. Pare, kinalulungkot ko nangyari. Aksidente, pare. Tsaka kung may magagawa akong tulong, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalong-lalo na. Hindi ako nakikipag-usap sa taong malapit ng mamatay. mabuting gawin mo, Tol, isara mo muna yung shop mo at umuwi muna kay ni Maria sa kanyang probinsya habang inaayos ko itong gusot mo. Di maaari, Tol. Alam ko nag-aalala ka. Pero bayaan mong ako lumutas ng problema ko. Huwag ka na sana makialam. Tol, maari ba kita hindi alalahanin, kapatid kita? Oo, pero matanda na ako. May pamilya na. Ayokong habang buhay, pasanin mo mga problema ko. Bayaan mong tumindig ako sa sarili kong paa. para sa inyo. Nariyan ba si Pepe? Bakit? Anong kailangan mo kay Pepe? Pare ko ba siyang makausap? Kuya mo, ikaw pala. Tuloy ka pare, tuloy ka. Tuloy sa loob. Tama-tama ang dating mo. Mahilig ko sa vaccine ng bata. Mapuha pare. sapato ng isang kumpare ko eh. Pinakakabilang baryo. Pasensya ka na, pare. Hindi kita nabati sa ospital. Marami kasi akong iniisip noon. Kamusta nga pala yung kapatid mo? Mabuti. Buhay pa. Ay, kapatid mo naman. Mabuti rin. Pero may problema. Talagang ganyan ang buhay, pare. Puro problema. Oh, pulutan ka muna. Huwag na gusto mo yan eh. Tsak nakahanap-hanapin mo. Oh. Hindi pare, meron ba? Oo na, maaga pa eh. May iba nga pala ng usapan. Matagal ko na naririnig ang mga tungkol sa'yo. Walang hindi nakakakilala sa'yo. Si Emo, ang padrino. Ginagalang kita, pare. Hindi sa lakas mo, dahil wala ka namang barkada. Mas malakas ako sa'yo kung yan ang pag-uusapan. Ginagana ko pagkalalaki mo, pare. At ang ginagawa kong pagtulong sa kapwa. Salamat, pare. Nabalitaan ko nila ng iyong pagkalalaki. Kung kaya maraming ilag sa'yo. <laughs> Alam mo, pare, Maraming taong napakagago. Kinatatakutan ako. Dahil siguro alam nila kung anong gagawin ko sa kanila kung mainis ako. Walang niniwala ka ba pare? Na madalas rin ako matakot. Naniniwala ako pare. Wala namang taong hindi natatakot. Ikaw rin pare? <laughs> Lamang siguro, marunong ko manginig. Marunong ko magtimpi ng galit. At siguro, madalas ka rin tumaligot at malis. Naiingit ako niya. Pero ang ipagmamalaki ko rin sa'yo, ay ang pagkalalaki ko at ang salita ko. Pag sinabi ko, gagawin ko. Siguro naman pare, hindi malaki ang kaibahan natin. Malaki pare. Malaki ang pagkakaiba natin. Sigurista ako eh. Hindi ako nagbabaka pag may kinatatakutan ako, inuunahan ko. Pinapatay ko. Tignan mo pare, kahit na sinong isang duwag dyan, bigyan mo ng pagkakataon. Maaari siya maging isang mamamatay tao. Diyan nga tayo iba. Dahil sa hindi ko gustong pumatay na tao. Pare naman. Kaya? Pepe, alam mo naman siguro yung sadya ko. Mari. Huwag mo na ituloy mo. Mapapahiya ako. Dahil hindi kita mapagbibigyan. Hindi ba't sinagot kita kanina? Wala akong magagawa. Kailangan pumunta ako saan ako tinutulak ng takot ko. Anong mangyayari sa akin kung wala akong gawin tungkol sa nangyayari sa amin ng kapatid mo? Ano sasabihin ng mga tao? Natatakot ako? At sa loob lamang ng isang pisak mata, dagsa ang gusto sumubok sa akin. At maaaring isa ang makadisgrasya sa akin. Naniniwala ako na ang lahat ng gusto ay may pagkaayos. Kung higitin lang natin ang ating pag-unawa, hindi maaaring di tayo makarating sa isang kasunduan na hindi natin ikaiiyan sa bawat isa. Mahirap na mangyari ang iniisip mong yan. May pangalan akong dapat pangalagaan. Katulad mo rin. At inuulit ko. Ang nasabi ko ay hindi na maaaring magbago. Hindi na ako magtatagal, Pepe. Emo, kapag napatay ko kapatid mo, hindi ba't babalikan mo ko? Nakakatsa ka dyan, Pepe. Yun pala eh. Huwag na tayo magkaksya ng panahon. Total, dyan din ang baksak natin. Balita ko eh. 45 rin ang hawak mo. Tapusin na natin dito. May dala ah, di ba? Yes, kaya. Kunin mo. Ba't pa natin paabuti sa ganyan? Hindi ba natin maaaring pag-usapan ito? Tapos na ang pag-uusap natin. Alin sa dalawa? Patayin ko ang kapatid mo o kunin mo yung baril mo. amin lang to. Wala mananagot sa mangyayari dito sa loob ng bahay. May kasabihan tayo. Sa mga mandarambong man, may tangal silang pinaiirap. Galangin natin ang tangal na yan. Naintindihan niyo? Doon na kayo sa bus. ang langaw sa muso ng bote. Isa na sa atin ang lalangawin. 小志。 Alex Nasaan si Atty. De La Costa? Ano kailangan mo sa kanya? Nasaan siya?